pain Martincito, sí querido? Mira qué grande que estás, nene. Che, qué lindo bulo que te armaste. Está buenísimo esto. es ¿eh? Para vos solo está bárbaro. Sí, pero no me hacer. Che, qué mala onda. ¿Qué te pasa? Todo el tiempo que hace que no nos vemos. Trae un minito. ¿Eh? Es lo que tenía. No está entero, pero bueno. Che, mirá vos lo que tenés acá igual que tu viejo, todas estas pinturas de chiflado. ¿Quién se le ocurre pintar esto? Qué grave. Prolijito, ordenadito, igual que tu papá, ¿eh? Qué grave. Che, serio, qué cara que tenés, ¿qué te pasa? Me jode, me jode que caiga la sorpresa. Vos sabés que me jode. Oh, che, bueno, vale después de tanto tiempo que no nos vemos, dejate de joder. Che, paso al baño un segundito. che, podemos ir a tomar unas birras. Así me contás lo de la facu, a ver cómo andás. Y quiero que me digas también lo de la minita esta, che. Y podemos ir, ¿sabes a dónde? A un bar que tiene un amigo mío en San Telmo. Hace una picada buenísima. Te va a encantar, vas a ver. Aparte, si no una cerveza. ¿Dónde sacaste eso? Pará. Tranquilo sereno, sereno. Acordate. Laguna, señorita, tranquila, año 2000, el botecito, la pesca. Después de la tormenta, viene la calma. ¿Quién decía eso? literal